саламатсыздарбы кадырман телекөрүүчүлөр жана радио қармандар кайрадан түз эфирде укуктук суроолорго мыйзам чегинде жооп берүүчү юристтен кеңеш көрсөтүүсү биздин өлкөдө жарандык укукка жана милдеттерге ээ болуу жөндөмдүүлүгү бардык жарандар үчүн бирдей даражада таанылат жана жарандын укукка жөндөмдүүлүгү ал төрөлгөн учурдан башталат жана каза болушу менен токтотулат ошондой эле кыргыз республикасынын жарандык кодексинде көрсөтүлгөндөй жарандар тарабынан башка адамга зыян келтирүү максатында жүзөгө ашырылган аракеттерине ошондой эле укуктук кыянаттык менен башка түрдө пайдаланууга жол берилбейт адамдардын башкалардын укуктардын укуктарынын э, бузуусу мыйзам чегинде каралат андыктан сиздер бүгүн өз укуктарыңыздарды коргоо үчүн керектүү маалымат алуу максатында өз суроолоруңуздарды жөнөтүп суроолорго жооп алсаңыздар болот эскерте кетсек биз бүгүн теманы чектебейбиз сиздердин укуктук багытындагы баардык суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз сиздер үчүн адаттагыдай эле түз байланыштан ноль отуз эки жыйырма эки коду менен беш элүү жети отуз эки телефон номери жана ошондой эле ноль беш жүз элүү сегиз сегиз жүз сексен сегиз тогуз жүз жыйырма тогуз ватсап номери дагы кызматта өз суроолоруңуздарды жөнөтүп жооп алсаңыздар болот ал эми бүгүн сиздердин суроолоруңуздарга юрист абдувалиев нургазы абдумуталипович жооп бермекчи саламатсызбы нургазы мырза студиябызга кош келипсиз албетте бизге бул учурга чейин дагы келип түшкөн суроолор көп Э, ошондой эле азыр дагы whatsapp аркылуу жана түз байланышта суроолорду кабыл алмакчыбыз ага чейин жалпы теле көрүүчүлөргө жана радио угармандарга э, маалымат иретинде айта кетсеңиз негизинен эле жарандар тарабынан э, жүргүзүлгөн мыйзамсыз иш аракеттерди кантип тескесе болот саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр бул суроого мынтип жооп берейин жалпы эле кыргыз республикасында баардык талаштар баардык укуктук маселелер ар бир конституция боюнча кыргыз республикасынын конституция боюнча ыйгарым укук берилген органдар аркылуу жүзөгө ашырылат ошондуктан укук бузулган учурда тиешелүү укуктук укук коргоо органдарына кайрылуу зарыл ал эми сиз өзүңүздүн юрист катары тажрыйбаңызда көбүнчө укук бузуулар кайсыл багыттарда коомдо көбүрөөк кездешүүдө көбүнчө жарандык тартиптеги укук бузууларга көп қатталат жарандар э, көпчүлүктөрү укуктарын э, билбегендиги үчүн ар кандай бир органдарга кайрылуу жолдорун издешет ошондуктан бүгүнкү күндө э, баардык маселелер боюнча тийиштүү чараларды көрүү үчүн укуктук коргоондар аркылуу укуктарын коргосо жакшы болот эле мына ушул укугу бузулган жарандар аны коргоо үчүн алгачкы аракеттер кандай болушу керек эмнеден башташы керек Э, алгачкы кадамдары э, ошол э, бузулган укуктун кайсыл мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан чечилээрин аныкташ керек андан кийинки кадам ошол органга барып ошол кеңеш алса болот анткени мамлекеттик орган ошол жарандардын келип чыккан бузулган укуктарын кайра калыбына келтирүүгө жардам берүүгө милдеттүү сиз айтканда э, милдет укуктарын түшүндүрүүгө милдеттүү э, кааласа ошол э, ыйгарым укуктуу органдар аркылуу дагы кеңеш алса болот кааласа ушул сыяктуу юридикалык кеңеш берүүчү мекемелерге кайрылса болот маалыматыңызга рахмат албетте биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө жарандардан келген суроолорго жооп берүү менен дагы маалыматтар менен камсыздайбыз бизге келип түшкөн суроолор бар смс суроолор менен сизди тааныштыра берейин Э, мен менин иштеген акымды бербей жатышат он эки ай болду эмне кылсам болот же сотко беришим керекпи дейт иштеген акыны бербей жаткан учур э, иш берүүчү менен кызматчынын ортосунда э, өз ара келишим түзүлөт мындай келишимде ошондой ушул сыяктуу азыркы жарандардын берген суроосунда 12 ай болды 12 айдан бері кызмат э, баягы иш э, ақысын бербей жатқан болсо ошол ошондой учурларды э, маселе келип чыккан учурда кантип чечилүү жолуну келишимге көрсөтүлөт эгерде сиз айткандай көп убакытка бербей жаткан болсо анда ошол келишимдин шарттарыны карап көрөт анткени баардык келишимдерде бул шарт каралууга тийиш ошондуктан келишимдин шарттарына ушундай маселе келип чыкканда кайсыл органга кайрылуу зарылдыгын карап көрөт эгерде андай келишим жок учурларда болот кездешет анткени көпчүлүк учурларда бизде мамлекеттик органдар аркылуу же болбосо официалдуу расмий түрдө катталган мекемелер эле жазуу жүзүндө келишимдин негизинде иш алып барбаса калган кээ бирки ишмердүүлүктүн түрлөрүндө ишмердик жүргүзүүчү иш берүүчү тарабынан колундагы адамдар менен Э, эч кандай келишимсиз эле э, иш алып бара берет ошондуктан ошону эгерде ошондой э, келишим жок боло турган болсо анда тийиштүү мамлекеттик органга кайрылат анткени эгерде келишимде мындай шарт каралган боло турган болсо анда жарандык тартипте ошол айлык маянасын өндүрүү жөнүндө сот органына кайрылыш керек болот түшүнүктүү дагы бир суроо келген whatsapp аркылуу келген суроолордон саламатсыздарбы мен алиментке арыз жазайын деген элем э, арызга кошо кандай документтерди дагы тиркешим керек тизмесин айтып бере аласызбы дейт тизмеге алиментке арыз жазууга э, биринчи арыздын көчүрмөлөрүн э, тараптарга тиркейт бул жоопкер тарапка бир экземплярын бир нускасын кошо тиркеп почта кызматы аркылуу жашаган дарегине эгерде жашаган дареги белгисиз болгон болсо учурда же башка өлкөдө чыгып кеткендиги маалым болсо бирок ал жөнүндө Э, так маалымат жок болгон болсо акыркы катталган дареги боюнча арызга көрсөтсө болот э, экинчиси бул э, мамлекеттик алымдар жөнүндөгү кыргыз республикасынын мыйзамынын талабына ылайык мамлекеттик алым төлөнөт мамлекеттик алымдын төлөмү миң сом алиментке никени ажыратуу жөнүндө жана алимент өндүрүү жөнүндөгү иштерге ошол эки мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө жана арызды э, тиешелүү түрдө э, тийиштүү формасын сактоо менен жазгандан кийин анын артына э, тиркелүүчү документтери жоопкер жана доогердин паспортторунун көчүрмөлөрү жашаган жерлеринен тактама андан сырткары өзүнүн нике тууралуу күбөлүгүн тиркейт нике күбөлүгү жана балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр тиркелет ал эми ушул аталган Э, күбөлүктөр сөзсүз түрдө мамлекеттик э, ой кечиресиздер нотариалдык контора аркылуу нотариустан э, күбөлөндүрүлүшү зарыл азыр бизде түз байланыш бар экен байланышта суроону угуп көрөлү саламатсызбы сурооңузду айтыңыз оореки бир жыл болду небереме это эмени алимент кептирдик эле вообще төлөбөй жатат аны кандай кылыш керек ушундай көйгөйлөр менен кайрылгандар өтө көп э, кайрылган жарандардын э, берген суроосуна караганда э, алимент өндүрүү жөнүндө соттун чечими бар сыяктуу көрүнөт бул соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин башкача айтканда соттун чечими чыккан күндөн баштап отуз күн убакыт берилет экинчи тарапка даттанууга эгерде отуз күн ичинде эгерде тиешелүү орган аркылуу мисалга ошол эле соттун кабыл алган чечим Э, кабыл алган э, сот органы аркылуу жогорку турган инстанцияга даттанбаган болсо демек ал күчүнө кирди эгерде күчүнө кирген соттун чечими болсо сиз ошол эле соттун чечимин чыгарган сотко барып аткаруу баракчасын аласыз эгерде аткаруу баракчасын бүгүнкү күндө алып сот аткаруучуларга берген болсоңуз сот аткаруучулар ал аткаруу э, баракча келип түшкөн күндөн баштап ал аткаруу өндүрүшүн козгоого жана ал боюнча иш алып барууга милдеттүү болот ал эми сот аткаруучулардын ишмердүүлүгү ошол өздөрүнүн мыйзамынын негизинде булар жоопкерди жоопкерге ыктыярдуу түрдө карыздарды пайда болгон карыздарды алименттен төлөткөнгө ыктыярдуу түрдө сунуш берилет сунуштан кийин эгерде ошол ыктыярдуу түрдө сунушта көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде карызды төлөбөсө анда мажбур иретинде аткаруу жөнүндө андан кийинки Э, сунуш берилет эгерде мажбур түрүндө дагы аткарылбаган жоопкер тарабынан карыз алимент өндүрүлбөгөн же төлөбөгөн боло турган болсо анда ал э, соттун чечимин аткарбоо жөнүндөгү э, кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн берене менен укук коргоо органдарга өткөрүп берүүгө материалдарды өткөрүп берүүгө милдеттүү болот ошондуктан эгерде төлөбөй жаткан болсо сиз сот аткаруучунун өзүнө кайрылыңыз эгерде эч кандай натыйжа натыйжа болбой жаткан болсо анда ошол сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнө э, материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берүүнү сураны жөнүндө арыз жазса болот түшүнүктүү кийинки суроо саламатсыздарбы мен жыйырма жыл э, жолдошум менен жашадым төрт жыл болду ал башка аял алып алды ортодо эки бала бар жардам бербейт нике күбөлүгүн кырктыр дейт мен жана балдарым э, болбой жатабыз кырктырбай койсок болобу деген кырктырбай коюу жөнүндөгү маселе бул сот Э, тартибинде чечилүүчү маселе болуп саналат анткени эгерде жубайлардын ортосундагы никени ажыратуунун эки эле жолу бар биринчиси бул эки тараптын макулдугу менен э, жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү аркылуу экөөнүн өз эрки менен жазган арызынын негизинде э, ажыратылат эгерде арыз жазылган күндөн баштап отуз күндөн кийинки бул нике ажыратылат эгерде жубайлардын ортосунда кандайдыр бир мүлк болсо же бала талаш боло турган болсо анда сот тартибинде чечилет эгерде ошондой эле үчүнчү учур бул эгерде жубайлардын бири э, никени э, кыктырууга макулдугу жок болсо анда сот тартибинде чечилет ал эми соттук процесстин жүрүшүндө экинчи тарап э, никени буздурууга макул эместиги жөнүндө өзүнүн пикирин билдирсе болот бирок доо талап койгон тарап башкача айтканда бул жолдошу арыз менен сотко эгерде кайрылган учурда соттон талап кылса сот жубайлардын жарашуу үчүн үч айлык мөөнөткө чейинки убакыт берүүгө укугу бар эгерде үч айдын ичинде эч кандай бир жарашуу макулдашууга келе албай э, келе албаса анда сот никени ажыратууга мажбур болот түшүнүктүү учурдан пайдаланып биздин телекөрүүчүлөргө жана радио угармандарга эскерте кетейин сиздер түз байланыш үчүн ноль отуз эки жыйырма эки коду менен беш элүү жети отуз эки телефон номерине чыгыңыздар ал эми ноль беш жүз элүү сегиз сегиз жүз сексен сегиз тогуз жүз жыйырма тогуз номери түз байланышты кабыл албайт бул номерге сиздер whatsap аркылуу смс суроолорду гана жөнөтсөңүздөр болот мындан сырткары бизде жарандар видео суроо аркылуу дагы кайрылуу жасай алышат анда кезек видео суроодо саламатсыздарбы менин юристке болгон суроом эки башка өлкөнүн жарандары баш кошсо алардын үй бүлөлүк укуктары кайсы өлкөнүн мыйзамдары аркылуу каралат эгерде экөөнүн ортосунда талаш талаш тартыш жаралып калса кандай тартипте чечилет бул суроо боюнча эгерде жаран эки жубайлардын бири кайсыл мамлекетте жашаса бүгүнкү күндө эгерде кыргыз республикасынын өлкөсүндө жашаса анда кыргыз Республикасының аймағында жайгашкан сотко кайрылса болот мына ошол аркылуу маселе эгерде биздин мамлекеттин мисалга биздин аймактагы кыргыз республикасынын аймагында жайгашкан сотторго кайрылса демек кыргыз республикасы мыйзамдарынын чегинде чечилет рахмат кийинки суроо саламатсыздарбы э, саламатсыздарбы э, эгер кыргызстанда төрөлүп ата энеси менен чогуу орусия жарандыгын алып калса дейт өзү жыйырма алты жашта кантип кыргыз жарандыгын алууга болот деген суроо экен биринчиден эгерде э, эки жарамдуулук э, бүгүнкү күндө биздин кыргыз республикасынын мыйзамдарында жок ошондуктан эгерде кыргыз республикасынын жарандыгын алам деп чечсе анда россиянын жарандыгынан баштатышы э, керек болот андан кийинки гана э, кыргыз республикасынын жарандыгын ала алат кийинки суроо атам каза болуп апам тамды мага каттатып берген эми кайра эжемдер акемдер талашып жатышат апам убактылуу эжемдин үйүндө жашап жаткан дейт эмне кылсам болот деген суроо э, бул маселе боюнча апасы баласына кандай тартиптеги келишимдин негизинде бүтүмдүн негизинде өткөрүп бергендиги жөнүндө э, билүү зарыл болот анткени белеке берүү келишими бар э, сатуу сатып алуу келишимдери бар э, бул эки келишимдин шарттарын талашуу эки башка тартипте жүргүзүлөт эгерде белекке берүү жөнүндөгү келишим түзүлгөн болсо анда ал келишимдин шарттары боюнча эгерде кандайдыр бир талаш жаралган болсо ошол э, белекке берген тарап жана белекке алган тарап гана э, соттошо сотто таласа алат жана соттук тартипте укуктарын коргой алат түшүнүктүү азыр бизде дагы түз байланыш бар сурооңузду айтыңыз аялым россияга кетип калганда баламды тастап коюп анан ушу баламды кайра кийин келип алса болобу же алганга болбойбу сиз жубайыңыз менен ажыраша элексизби байланыс үзіліп қалды окшойт байланыш үзүлдү мындай учурда баланы э, талашка талаш э, бала талаш учур бул э, никени ажыратуу жөнүндөгү талаш мәселеде пайда болот анткени эгерде ата энелер эки никени ажыраткан учурда балдарды талашууга дагы укуктуу эгерде нике ажыратылбаган болсо сиздин учуруңузда демек ал бала бүгүнкү күндө ата энеси менен экөөнү тең жашаганга мамиле жасаганга тең укуктуу болот эгерде нике ажыратылган болсо анда башкача айтканда эгерде нике ажыратылган болсо демек э, ата эне балдарыны соттук тартипте баланы талашка түшүргөнгө укуктуу болот баланы талашса болот ал эми бала он жаштан жогору болгон куракка өткөндөн кийин баланын пикири соттук тартипте сотто суралганга мүмкүн ал эми ошол ажырашуу учурунда баланы алып калуу үчүн ата энелердин эмнелеринин негизги шарттарына көңүл бурулат баланы э, кимдин э, бала ким менен калат ошол маселеде бул э, соттук тартипте жубайлардын балага болгон түзгөн шарттары башкача айтканда бала ата энесинин кимиси менен болууга болуш керек деген маселе келіп шығады анткени ә, же ата енесі мысалға же атасы апасы экөө талашқа учурган учурда бұл ата эненин тең ә, үй шарттарын каралып ә, бала үчүн жашаганга ә, толук түрдө шарт барбы кимдин үй бүлөсүндө мисалга тапкан айлык маяназы коротулган бала үчүн арнап бала үчүн көрүлүүчү кам көрүлүүчү баардык шарттарды Э, ошол балдарды коргоо жөнүндөгү мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан бул изилденет дагы э, ошол изилдөөлөрдүн натыйжасында тийиштүү корутунду берет ошол корутундунун негизинде сот э, чечим кабыл алууга тийиш болот түшүнүктүү whatsаpp аркылуу келген кийинки суроо саламатсызбы биз жашаганыбызга он эки жыл болду бирок эки ай болду кайненем менен келишпей ажырашуу алдында турабыз жолдошум азыр москвада мен сотко берсем эмне ала алам же алимент гана төлөнөбү нике күбөлүгүбүз кайненемде дейт нике күбөлүгү кайненеңизде эгерде нике күбөлүгүн алуу маселеси пайда болгон болсо анда жарандык абалдын актыларын каттоо органына башкача айтканда никени алган органга кайра эле арыз менен кайрылып э, нике күбөлүгүнүн экинчи нускасын башкача айтканда дубликатын алса болот эгерде сотко э, никени ажыратуу жөнүндө арыз бергенге бел байлаған болса экинчи маселе эмнени ә, ә, никени ажыратууда эмнеге ээ болом кандай мүлк кыймылсыз же кыймылдуу мүлктү ә, сураганы жаткан окшойт эгерде никени никеге тургандан кийин башкача айтканда мамлекеттик каттоо органында ошол жарандык абалдын актыларын каттоо органында никесин катталган учурдан баштап кандай мүлк кыймылдуу же кыймылсыз боло мүлк алган болсо никени ажыратууда дагы ошол мүлктөрдү бөлүштүрүү жөнүндө маселе көтөрсө болот Э, ошондуктан кайсыл мүлк мага таандык болот же кайсыл мүлктү ала алам же э, кайсыл мүлктү ала албайм деген маселе э, кандай мүлктөр бардыгынан көз каранды болот ал эми эгерде мүлктөр ортодогу мүлктөр сөзсүз түрдө никени ажыратуу учурунда ошол нике катталган учурдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошолордун тапкан жалпы мүлкү болуп саналууга тийиш рахмат азыр бизде дагы түз байланыш бар суроону угуп көрөлү Э, мен союз маалында жолдошум экөөбүз мамлекеттин кайсы бир э, бир э, мекемеде кароолчу болуп иштечүбүз да анан жолдошум кайтыш болуп кетти союз тарагандан кийин дагы деле ошол мекеме берген үйдө иштеп атабыз ошол жерди өзүбүз өзүмө чыгарып алсам болобу жолдошум кайтышлуп кетти үйүм жок эч нерсем жок да балдарым бар бирок алар өздөрү менен болуп кетти мекемеде кароолчу болуп иштеп баардыгы ошо менден мендей болуп иштегендердин баардыгы чыгарып алышты да үйдөн рахмат мамлекеттик э, органда иштейбиз деди мамлекеттик мекемеде иштеп мекемеде кароол болуп иштегенбиз дейт эми мамлекеттик э, эгерде мекеме ошол э, эми мурдагы учурда ошол өзү айткандай э, ссср учурунда ошондой мүлктөрдү бөлүп берүү кызматкерлерге бөлүп берүү көп катталган бүгүнкү күндө андай катталгандарын менин маалыматым жок бирок эгерде Э, болобу же болбойбу деген суроого э, жооп алайын десе ошол мамлекеттик э, иштеген мекемеге кайрылып көрсүн эгерде чындыгында дагы ашыкча бирок мамлекеттик мамлекеттин мүлкү болуп саналат азыркы ал иштеп аткан ошондуктан ал мамлекеттик мүлк жеке менчикке бөлүп берилеби берилбейби ошол маселе ошол иштеген мекемеден аркылуу чечилиш керек болот кийинки суроо саламатсыздарбы менин суроом агент бир агентствого чет өлкөгө кетүү үчүн акча төлөгөм ал агентство бир жыл болду кетире албай койду мен акчамды кайтарып ала аламбы дейт кайтарып ала аласыз эгерде ортодо агентство менен сиздин ортоңузда ошол акчаны бергендигиңиз же алгандыгы жөнүндөгү кагаз жүзүндө кандайдыр бир расмий документ бар болгон болсо ошол расмий документтин Э, документте каралган шарттардын негизинде эгерде э, көбүнчөлүк баягы практикада э, көпчүлүк агентстволор эч кандай мындай кагаз жүзүндө акчаны алгандыгы жөнүндөгү же бир дөмөрчөк квитанция сыяктуу документтерди бербейт бирок эгерде бербеген боло турган болсо андан барып ошондой бир акчаны алгандыгы жөнүндөгү документти талап кылсаңыз болот андан кийин гана эгерде берилбей турган болсо сот органына кайрылуу менен карызды өндүрүп алууга жолу бар түшүнүктүү кийинки суроо мен кызымдын менин кызымдын эки уулу бар жолдошу мурун жашабай коюп алиментке берген алимент кесилген дейт кайра алар жарашып алименттен отказ кылган баш тарткан дейт кийин кайра жолдошу жашабай койду кызым азыр кыйналып жатат эки баласын өзү багат ал экинчи топтогу майып дейт алиментке кайра берсе болобу деген эгерде э, расмий түрдө э, баш тартуу жөнүндөгү арызды сот аткаруучуларга бөлүп берилген болсо арыздын маңызынан көз каранды болот деп айтар элем анткени э, канчалык кандай арыздын кандай жазылды баш тартуу жөнүндөгү арызы эгерде толуктуу он сегиз жашка чыкканга чейин алименттен баш тартам деп жазылган болсо демек ал кайра алиментке берүүгө укуксуз болуп калат ошондуктан мен ошол арызды маңызына карап толук түрдө жообу ошол берген өзүнүн арызында түшүнүктүү кийинки суроо кутман күнүңүздөр менен дейт э, биздин сурообуз мен бир тууган агам мындан төрт жыл мурун ажырашып кетишкен ортодо бир кызы бар жеңем турмушка чыгып кеткен а кыз болсо таятасынын колунда ошол кызды атасы өзүнө өткөрүп алса болобу дейт өзүнүн атасы өзүнүн атасы э. өзүнүн атасы өткөрүп алууга мүмкүн ал үчүн э, ошол жарандык абалдын актыларын каттоо органына кайрсын түшүнүктүү урматтуу whatсап колдонуучулар эскерте кетсем биз бүгүн теманы чектеген жокпуз өзүңүздөрдүн баардык багыттагы сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот бирок сурооңуздарды так жана мазмундуу жазып жөнөтсөңүздөр эфирдин талабына жооп бербеген суроолор окулбайт жана ошондой эле окшош суроолор кайталанбайт мындан сырткары бизге видео суроо калтырган дагы жарандар бар анда кезек видео суроодо саламатсыздарбы мен юристке суроом мүлктү морска калтыруу же белекке берүү үчүн эмнелер керектелет жана кайда кайрылуум керек э, мүлктү сатуу жана сатып алуу келишими андан сырткары белекке берүү келишимдерин түзүү үчүн э, ошол мүлк жайгашкан э, аймактагы мамлекеттик жерге жайгаштыруу жана гос регистр деп коебуз мамлекеттик каттоо башкармалыгына органына э, кайрылуу керек болот э, ал эми кандай документтер керек болот эгерде физикалык жактар башкача айтканда жарандар өздөрү боло турган болсо демек ал э, өздүгүн тастыктоочу паспортун түп нускасы оригиналы керек болот суралат андан сырткаргы ошол белекке берилүүчү же ошол мүлктү өткөрүп берилүүчү объект катары саналган турак үй же батирдин Э, укук таанытуучу укук аныктоочу документтерин түп нускалары э, көтөрүп ошол мамлекеттик органга кайрылууга тийиш болот кийинки суроо саламатсыздарбы мен эки балам бар алиментке берген болчумун жолдошум алимент өлчөмүн кыскартып койду дейт арыз жазып ошол туурабы кимге кайрылсам болот эки балага бир миң тогуз жүз сом акча жетпейт дейт демек э, соттун чечиминин негизинде ә, сіз айтқан ә, өзі аз айтқанға э, укуктуу себеп дегенде эгерде жолдошуңуздун кандайдыр бир экинчи үй бүлөсү болсо э, же болбосо ошондой бир э, мыйзамда көрсөтүлгөндөй бир жолдошуңуз майып болсо кандайдыр кайсыл бир категорияда ошол кирешесинин негизинде алимент өндүрүлөт эгерде жолдошуңуз сотко кайрылып алименттин өлчөмүнө Э, азайткан болсо ошол азайтуу жөнүндөгү соттун чечимин э, талашканга сиз дагы укуктуусуз ошондуктан башка органга кайрылууга жол берилбейт э, соттук тартипте чечилген маселе соттук тартипте гана кайра каралышы мүмкүн ошондуктан ошол чечимге карата башкача айтканда соттун чечиминди негизинде азайтылган алименттин өлчөмүн жогорку турган сот инстанцияларына даттануу менен талашкангакту укуктуусуз ошондуктан эгерде сиздин колуңузда ошол чечим бар боло турган болсо анда эгерде э, шаардык э, соттон же райондук соттон э, чечими чыккан болсо демек областтык сотко андан кийинки жогорку сотко чейинки алименттин өлчөмүн азайтуу жөнүндөгү арызга каршы даттанууларды берсе болот кийинки суроо саламатсыздарбы менин кыз саламатсыздарбы менин кызымдын төрт баласы бар жолдошу экөө ажырашып кетишкен дейт кызым өзү ооруп азыр балдарын карай албай жатат атасына берели десек ал да балдардан баш тартты мына ошол балдарды э, балдар үйүнө өткөрүү үчүн атасынан уруксаты керекпи же ата энеси бар туруп бар балдарды балдар үйүнө алышпайбы дейт жок ата энесинин эгерде балдар үйүнө э, балдарды бергенге болсо ата энесинин макулдугу керек болот ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде э, балдарды бага албай аткан болсо ошол жөнүндөгү арыз менен Э, э, бала атасының дагы макулдугу керек болот анткени эгерде сіз э, балдар үйіне атасын мақұлдығысыз беріп жүрген болсаңыз анда атасы балким арыз менен тийиштүү органдарга қайрылып, кайрылышы мүмкін. ошондой бир ыктымалдагы бар саламатсыздарбы биз үй сатып алган элек бирок үйдү сатып алгандан кийин анын электр энергиясынан газдан жана ошондой эле ушундай коммуналдык кызматтардан карызы аябай көп экендигин билдик дейт азыр үйдүн ээсин таппай жатабыз эми ошол карыздарды биз төлөшүбүз керекпи деген баардык учурда э, кыймылсыз мүлк алып жаткан учурда ушул сыяктуу батир же турак үй алып жаткан учурда ушул маселеге көңүл буруу аябай керек болуп атат себеп дегенде бир мүлктүн экинчи адамга мүлк өткөн учурда коммуналдык төлөмдөрдүн төлөбөй коюшу анан кийинки ушундай талаш маселелер келип чыккандыктан э, мындан арыкы э, жарандар ошого көңүл бурса жакшы болот э, анткени эгерде бул кишинин суроо берген жарандардын жарандардын жарандын маселеси боюнча эгерде төлөөгө милдеттүү деп мен айта албайм себеп дегенде ал кимдин учурунда ким колдонгон болсо ошол жаран төлөөгө милдеттүү бирок бүгүнкү күндө менчиктин ээси сиз болгондугуңузга байланыштуу анда баягы ошол менчиктин ээсинен талап кылууга коммуналдык төлөмдөрдү төлөшүңүзгө сизге дагы тийиш болот ошондуктан сиз төлөшүңүзгө милдеттүү болот эгерде төлөп туруп анан кийинки учурда андан ал киши табылган учурда өз ара макулдашуу менен өндүрүп алса болот эгерде андай макулдашуу жок болсо ошол төлөгөнүңүз жөнүндөгү дүмүрчүлүктөрдүн топтоп сактап турсаңыз сот аркылуу дагы өндүрүп алууга жол бар рахмат албетте урматтуу теле жана радио угармандар мен радио угармандар үчүн эскерте кетейин сиздер үчүн э, түз байланышта ноль отуз эки жыйырма коду менен беш элүү жети телефон номери иштөөдө ал эми ноль беш жүз элүү сегиз сегиз жүз сексен сегиз тогуз жүз жыйырма тогуз номерине whatsapp аркылуу өзүңүздөрдүн смс сурооңуздарды жөнөтүп мына ушул суроолорго дагы керектүү жоопторду алсаңыздар болот эскерте кетсем эфирге ылайыктуу жазып сурооңуздарды так жана мазмундуу жөнөтүңүздөр мен кайрадан суроолорду уланта берейин бизде кийинки суроо бар саламатсыздарбы мен сиздерге суроо берейин дегем биз мындан эки жыл мурун бирөөгө эки кабат үйгө жеткидей кирпич бергенбиз элүү миң сомун берип жүз миңин бербей жатат милицияга берсек карабай жатат дейт кандай жол менен алсак болот тил каты бар кайда кайрылганым туура дейт бул учурда милиция э, органына кайрылуунун зарылчылыгы жок эгерде өзүңүз айткандай колуңузда тил кат болгон болсо анда э, сот органына карызды өндүрүү жөнүндө арыз менен кайрылсаңыз ошол жетиштүү болот жана соттук тартипте э, карызыңызды өндүрүп алууга мүмкүнчүлүк бар рахмат кийинки суроо Э, саламатсыздарбы менин жолдошум үчүнчү топтогу майып өзүнүн атасы жер участогун бөлүп бербей жатат биз эки балабыз менен батирлеп жүрөбүз эми үлүш жерлери бар дейт ошону мыйзамдуу түрдө кантип алса болот үлүш жерлерди алганга билейби үлүш э, жерлер дегенил э, жеке менчикке бекитилип берилбейт ошондуктан жеке менчикке ал катары саналбагандыгы үчүн аны Э, егерде меншікті ал мамлекеттің меншігіне тұрады, болғаны э, алғаты ешелі ұқықтық документтер дагы убактылуу пайдалануу ғана гана берилет каалаган учурда э, мамлекет зарыл деп мамлекеттің қызықшылығында керек болгон учурда ал жерлер мамлекетке кайтышы мүмкін. ошондуктан мен айтарылым, бұл бул мамлекеттин менчигиндеги сіз сиз өзүңүзгө менчик катары каттаганга мүмкүн эмес рахмат азыр бизде түз байланыш бар сурооңузду айтыңыз айтыңызмында мен тиги э, эме болчу да мен кашар мага жазылып болчу да ошону балама кандай подарка кылып берсем болот мүлктү белекке берүү жолун түшүндүрүп кетсеңиз мүлктү белекке берүү жөнүндөгү жөнүндө бул э, сиз ошол мүлккө тиешелүү болгон укук тастыктоочу документтерди алып э, андан сырткары ошол кимге бергени жатканын болсоңуз Э, балаңыз болсо балаңызга же болбосо башка э, кимге өткөрүп бергенге э, өткөрүп берейин деп жаткан болсоңуз ошол жаран аркылуу паспорттарын өздөрүн алып алып паспортту түп нускаларын алып алып ошол мүлк жайгашкан аймактагы мам каттоо башкармалыгына кайрылат мам каттоо башкармалыгына кайрылса ал органда атайын өзүнчө мүлктөрдү менчиктерди каттоо бөлүмү бар ал бөлүмгө кайрылып Э, келишимдин негизинде өзүңүз э, каалаган келишимдин негизинде өткөрүп берсеңиз болот рахмат э, кийинки суроо менин эжем төрт жыл мурун автокырсыктан көз жумган үч кызы бар үчөө тең ата энемдин колунда төрт жылдан бери атасы бир басып келген жок эми атам менен апам өздөрүнүн атына өткөрүп алайын десе жолдошунун уруксаты ошо атасынын уруксаты жок болуп жатат дейт алар анын атасынын уруксаты жок эле өзүнө өткөрүп алса болобу Ә, жездем эжем каза болгондон кийин эле эки жылдан кийин үйлөнүп алган дейт азыр ата энем алтымыш бир алтымыш төрт жашта баланын өзүнүн наамына өзүнүн атына өткөрүш үчүн сөзсүз түрдө ата энелер ой ата энелеринин ошол балдардын ата энелеринин башкача айтканда жубайлардын макулдугу сөзсүз түрдө ә, талап кылынат ә, кайсыл учурда гана ата эненин макулдугу талап кылынбайт ал үчүн ошол ата энеси Э, ошондой ата энелик укуктан ажыратылган учурда гана эгерде бүгүнкү күндө ал эч кандай жардам бербеген болсо анда э, алимент өндүрүү жөнүндө сотко кайрылып көрсүн эгерде алимент өндүрүү жөнүндөгү соттун чечимин аткарбай жаткан болсо ошол негизде э, аталык укуктан ажыратуу жөнүндө сотко кайрылса эгерде сот ошондой тийиштүү аталык укуктан ажыратуу жөнүндө соттун чечимин тийиштүү чечим чыккан болсо ошол чечимдин негизинде атасынын макулдугусуз өзүнүн наамына өткөрүп алса болот э, саламатсыздарбы мен жолдо автоунаа менен жолго чыгып бир авто э, авто кырсыкка учураганбыз дейт күнөө менде болчу бир адам жаракат алган мен аны дарылатып э, операция кылдырдым дейт эми ал автоунаанын айдоочусу жаңы автоунаа алып бересиң деп атышат бирок ошол автоунааны дейт оңдотуп берейин десем көнбөй жатышат эмне кылсам болот деген суроо экен эгерде жаңы автоунаа алып берүүнү талап кылып жаткан болсо анда э, жаңы автоунааны алып берүүгө милдеттүү эмессиз э, ошол автоунааны э, автоунаага канчалык келген жаракаттын оордугуна жараша ал автоунаанын ээси сизге ошол келтирилген зыянды акчалай түрүндө өндүрүп алууга сотко Э, берет ошол учурда э, соттук тартипте териштирүү учурунда э, сиз ошол автоунааны ал экспертиза жүргүзүү менен келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоо мүмкүн ошондой тартипте гана сиз ага келтирилген зыяндын ордун экспертизанын корутундусунун негизинде канчалык бааланган канча сомдук зыян келтирилгенди сот ошол тийиштүү корутундунун негизинде келтирилген зыянды өндүрүп берет ошол э, соттун чечиминин негизинде гана зыяндын өлчөмүн талашканга мүмкүн түшүнүктүү азыр бизде дагы түз байланышка чыккан теле телекөрүүчү процент боюнча э, кыргызстан жаранына сексен беш миң процент бергенмин процентин да берген жок качып кетти үч жыл өттү арадан кандай кылып ала алам э, проценти нотариус боюнча эмес расписка үстөк пайыз менен акча берген үстөк пайыз менен займ деп аталат бул э, эгерде займ келишими түзүлгөн болсо нотариалдык жактан ырасталган эмес деп өзү айтып өттү э, бирок э, нотариалдык ырасталуучу тил кат болот нотариалдык ырасталбоочу тил каттардын түрү болот эгерде элүү миң сомдон ашкан болсо демек бүгүнкү күндө бүгүнкү кыргыз республикасынын бүгүнкү күндө эки миң он жетинчи жылдан баштап бул сөзсүз түрдө нотариустун Э, элүү миң сомго чейинки гана нотариус ырасталышы мүмкүн ал эми элүү миң сомдон ашкан э, өлчөмдөгү э, тил каптарды нотариус тарабынан нотариус буга күбөлөндүрбөйт ошондуктан эгерде колуңузда бул тууралуу сөзсүз түрдө мисалга өлчөмү жазылган болуш керек тил капта ал сыяктуу ошол канча мөөнөттө канча пайыздык өлчөмдө процентный ставка менен Э, баягы келтирилген баягы пайыздардын э, өндүрүлүүгө жазылган тил каты негизинде сотко кайрылса болот саламатсыздарбы менин балам келинчеги менен ажырашып кеткенине беш алты жыл болду бирок нике күбөлүгө күбөлүгү кыркылай элек бир баласы бар дейт бирөөсү апасында э, бирөө атасында ортосунда там да бар ошону кандай кылып бөлүп алса болот ортодогу там нике ажыратылган эмес ажырата элек дейт э, нике э, ажыратылганга ажыратылгандан кийин дагы мүлктөрдү жалпы мүлктөрдү э, талашууга жол берилет эгерде бүгүнкү күндө мүлк талашуу боло турган болсо сөзсүз түрдө анда никени ажыратууга туура келет соттук тартипте арыз менен никени ажыратуу жөнүндөгү арыз менен сотко кайрыласыз ошол эле учурда жалпы мүлк деп таанып таап берүү жөнүндөгү сотко талап коесуз андан сырткары үчүнчү талапты ошол мүлктү э, жалпы мүлк деп таанылгандан кийин э, тең ошол бөлүп берүү жөнүндөгү талап койсо соттук тартипте эгерде жалпы мүлк деп э, сот тапкан учурда бөлүп берүүгө ошол жубайлардын ортосунда бөлүүгө соттун чечими менен жол берилет кийинки суроо мен бир кишиден автоунаа сатып алганмын дейт бирок ал унаа бузук болгондугуна байланыштуу кайра кайтарып бергенмин ал мага төрт миң алты жүз доллар акчамды кайтарып бериш керек эле мага кайтарып берем деп тил кат жазып берген эгерде мөөнөтүндө акчаны кайтарып бере албасам эки эсе кылып төлөп берем деген дейт мына ошол тил каттын канчалык э, мыйзамдуу күчү бар дейт э, тил каттын күчү э, бул эгерде ошол тил каттын тил катта жазылган өзүнүн милдеттемелерин аткара албаган учурда же болбосо тил капта көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде аткарбай болсо тил каптын негизинде сот органына кайрылуу керек ошол э, берилген карыздын э, өндүрүү жөнүндө ошол эле учурда карызды өндүрүү жөнүндө арыз берген учурда ошол сиз айткан талаштагы мүлктү эгерде ошол экинчи тараптын наамында болгон болсо бүгүнкү күнгө чейин доону камсыздоо максатында ошол автотранспорттук каражатка дагы Э, убактылуу чектөө деп коет э, орус тилинде айтканда арест салып койсо болот э, бул тартип сөзсүз түрдө соттук тартипте арест салынат ошондуктан карызды өндүрүү жөнүндөгү арызды бергенде ал кийинки учурда карызды өндүрүү мүмкүнчүлүгү жоготулбаш үчүн же болбосо ошол соттун чечими аткарылбай үзгүлтүккө учурап калбоо үчүн алдын алуу кооптугун алып соттон ошол мүлккө убактылуу чектөө коюуну суранса болот андан кейін ғана сотын чечими чыққан учурда карызды өндүрүү жөнінді ал сот аткаруучуларга өзүнүн аткарууну ошол соттун чечимин аткарууну аракеттерин көрүшөт эгерде аткарылбай калган учурда ошол арестке салынган чектөөгө коюлган мүлктүн эсебинен өндүрүүгө жол берилет түшүнүктүү албетте whatsapp аркылуу суроолор аябай көп келип жатат мындан сырткары бизде видео суроолор дагы бар анда кезекте кийинки видео суроо берели саламатсыздарбы мен юристке суроом азыркы учурда интернет тармактарында баласын сабаган видеолор көп тарап жатат э, негизи өз баласын мыкаачылык менен мамиле жасаган ата энелерге кандай жаза колдонулат э, бүгүнкү күндө сиз айткан э, соц тармактар аркылуу баласын сабаган бул ошол фактылар укук коргоо органдары Э, арыздын негизинде гана эмес э, видео материалдардын негизинде дагы э, иш козгоого укугу бар ошондуктан мындай учурларда укук коргоо органдарына укук коргоо органдары тийиштүү түрдө ошол видео материалдардын негизинде дагы иш козгоп тийиштүү чараларды көрөт ал эми ал баланын сабаган адамга карата жазанын өлчөмү ошол келтирилген балага канчалык залакат келтирилген ошонун э, өлчөмүнүн негизинде болот келип чыгат натыйжасында менин эки балам бар ажыраш а менин ажырашып кеткен беш балам бар дейт үй мүлкүбүздү э, бөлүшө элекмин алимент алган жокмун э, негизи эле мүлк кандай бөлүнөт чоң уулум жыйырма эки жашта кичинеси майып дейт жыйырма эки жашта эгерде балдар алимент он сегиз жашканга э, толгонго чейин гана өндүрүлөт ал эми мүлктүн бөлүштүрүүсү бул эгерде э, жалпы мүлк болсо башкача айтканда никени каптаган учурдан баштап э, арттырган жубайлардын ортосундагы мүлк жалпы мүлк деп таанылат эгерде никени каптагандан кийин гана эгер эки жубай алган болсо демек бүгүнкү күндө нике ажыратылган учурда дагы ал жубайлардын ортосунда тең бөлүнөт азыр бизде кийинки суроолор терең биринчи турмушумдагы тогуз жаштагы кызыма үйүмдү өткөрүп берейин дегем мүлк өзүмдүн атымда кийинки жолдошум менен ә, нике мүлктөн кийин алынган дейт кандай жол менен кызыма өткөрүп бере алам жолдошумдан уруксаты керекпи эгерде ә, ал мүлк ә, никеге чейин алынган болсо анда никеден кийинки жубайдын кийинки никеге турган учурдагы Ә, жубайдын макулдугу керек болбойт ә, себеп дегенде ә, ал мүлк ошол никеге чейинки атырган мүлк ал кыргыз республикасынын үй бүлө кодексинин талаптарына ылайык бул ар кимдин никеге чейинки арттырган мүлктөрү ал өздөрүнүн мүлкү жеке мүлкү болуп таанылат ошондуктан бүгүнкү күндө сиздин жубайыңыздын макулдугу талап кылынбайт ал эми белекке берүү жөнүндөгү келишим түзүү үчүн мамкаттоо органына кайрыласыз саламатсыздарбы дейт менин эки кызым бар бири төрт жашта бири он айлык алиментке берсем жолдошум өзүнүн атына жазылган үй автоунаа баарын атасынын атына өткөрүп бериптир эми алимент үч миң берет эле аны да миң сом берем дейт дейт ошондой кылса болобу мүлктөрдү башка адамга өткөрүп койгондон кийин талашканга укугум барбы деген мүлктөрдү башка бирөөгө өткөрүп э, эгерде жолдошуңуз э, башка бирөөнүн наамдарына э, анын атындагы мүлктөрдү өткөрүп жиберген болсо демек ал мүлк жалпы мүлк емес. башкача айтканда сізге тиешеси жоқ болгон анткени эгерде сизге тиешеси болгондо э, бул учурда сиздин макулдугуңуз сөзсүз түрдө талап кылынмак э, демек сиздин мүлкүңүз сизге тиешелүү болбогондуктан ал башка бирөөнүн атына өткөрүүгө укуктуу болгон ал эми алименттин өлчөмү үч миң сом бүгүнкү күндө миң сом төлөйм деп жаткан болсо алиментти эгерде соттук тартипте соттун чечими бар болгон болсо алименттин өлчөмү дагы соттук тартипте талашылат ал миң сом берем десе ал миң сом бергенге анын алименттин өлчөмүн алимент төлөөчү башкача айтканда карызкор аныктабайт ошондуктан эгерде аз өлчөмдө өндүрүлгөн болсо демек соттук тартипте ал алименттин өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө арызга менен сот органына дагы эле укуктуу болот нургазы мырза биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти студиябызга келип жарандардын укуктук багыттагы суроолоруна жооп берип юридикалык кызмат көрсөткөндүгүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар сиздердин whatsapp аркылуу келген айрым суроолорго жооп берүүгө жетишпей калдык суроолорго жоопту эфирден сырткары дагы алсаңыздар болот биздин өлкөдө сиздин укугуңуз жана эркиндигиңиз кол тийгис экендигин унутпаңыздар саламатта калыңыздар